Não sou santo, mas quero ser. Santifica-me, Senhor. Não sou santo quero ser. Me perdoe, por favor. Lava-me, sela-me com seu sangue de amor. meu Senhor. Sim, sim, clamarei a ti. Eu sou, sim, proclamarei a ti. E buscarei teu reino e tua justiça. sou santo, mas quero ser. Santifica-me, Senhor. Não sou santo, mas quero ser. Me perdoe, por favor. Lava-me. Say seu sangue de amor. Limpa-me, liberta-me, com tua palavra grande eu sou. camino. santifica-me, Senhor. Não sou santo, mas quero ser. Santifica-me, Senhor. Não sou santo. Se você deseja ser santo como santo é o Pai, purificado e limpo como Ele é, peça a Ele, porque Ele santo tem todo poder e toda capacidade de santificar aqueles que o buscam.